Ayo a Jesús, Sato buena mene, Maio Ana Pairo y Gaspariñera boscasi. Tiro mamá más ambas puta Gaspariñera y rojiatia. Saca tiro de once ni sinito ni Jesús. Bueriro, ariro ah, doce lloro Gaspariñera Liro, más ambas Tiari. Ñane yo Tiari avaro. Ah, o tobusquisi mase, ñane yo Tiari, toabache. Ni sinito ni sase Jesús. Sanichi tioro osenichi tire tiro. Arira toñare joari buiri kaspare ñerariro vaerare. Topekusumaku ñare ti joari buiri kaspare ñerariro vaerare. Kuamasku se tirore kaspare ñerachin joare tirore ñichin joaro taro masane toñotire. Jire varo kariro tokunine mipure joaro kamana jire. Ñamipu marindara masienaro seta baro puje re waro kari to kuni ne jo amasi ra haji Are ya papa mani ne to joari seta hi do hi are ya pa mas kena ne kwa jare joa haji Nire Ni hesu. Ani tu siro ta ya papa sa choko Toa sa choko kuni ne dara more gaspari nyera lirole to gaspari de misole. Ah misoro o sendire si mamá mamatiri cospai, kusuri cospai, mucasparire, y vaga. Nire Jesús, si es sayar de cero menenia, huascari cospa, nia nire. Jesús to gasparire, gozar se va seba, goza, gaspare y lo Totubi chu tiro kai hina, tiro leñune, topano nillero siniri lo kiro, tu ñina tirole, le, once nine tibasi. 아리로 송히리로 니제로 quiero 키로 히라 ¿Ni 니네 tina? tiro tajirayo paina painase tiro Ah parota tiro bajo se bajuriro ¿Ni nire paina tiene chi teorga preñera quiero se tiro tihayu nire tu chi tiro le ni siniture Gaspari ñera Riro Hiku doce va añonima. Ni si ni tu le t i n e tirole. j e s ú mamá tiriro dita so amene daramone y Gaspari de misone. Yure miso tusu si l u e mamá tiriko papu mu g a s p a r de gosei vaga. Tonichi gosei si yu. Yu an gosari baro y g a s p a r no ano bahure yure. Ni yore tiro masane. Marea yo ariro no opuhi karitiro. Ni retina. no le le le tiro ani quiero cura mbya no'ẽ das cho anindyhkuty'ysy tinagaspré ñenerĩkiro refariseukuramahainaka apunáre tidacho Jesús ndita so'ãre nda'ramore gaspré ñerarire noriotoyóri dacho sábado dachohíre tidacho sasóri nymähíre ahíya fariseukuramahkinase'ẽ tírore osẽni sinitu'athua ndo'se joa my'ä ñyɨ'ni ni sinitu sinitu'atína dita son amene Gaspari de misone. ahí que Gaspari de Yigosari baro ñudisque Ni llegó a tiro tinale. Tiro sábado dacho manisori namai manidara dos tirari namai darare. lo tiro cuamas canjairo hierare. Ni a paina pariseo cura más que nace. Paina se once nia. Ñare yo aliro. Once no aliro bache yo ahí lo tiro no aliro hiboka. Ni a Ayatina tina pyakura tibasi tuwa. tina parituri tina gaspreñera re. Once ni sinituata. me mu gasparire. No no re. Mu baro doceni otro hari jesure. Ni tiro tirore. Tiro bostoka ta kwamas que re ya umu uh, lo gira. Ni a gaspreñera rirokiro. Mamano pure masa once ni teotuma. Este Ariro gaspreñera quiero hierara. Ni ma matina. Ani teotua Gaspar Iñera Liokiro Bukusimane, Pisca Atina, Pisca Tutsu, To Bukusimane Oseni Sinito Aforiseo Kura Maskina Putua. Ariro Bosto Canta Musa Maskun Hihari, Doita Tiro Gaspar Iñera Liro Masamba Huari, Bosto Canta Gaspar Iñera Liro Kiro Hiparta, Docero Nihari Mipure, Ni Sinito Atina To Bukusimane. Ariro Samaskun Tahira. Hayoa doita Gaspar Iñera riro masambo a tiro. Tire masimpa nata toñe rire tiro re ñoche yoari ro jene masiera hasa. Samajana sinituga. Buscuro gira tiro. Tiro to basilla o masina. Ni ato bukusima. Huyo masasapu mamá no mano pulemo seniatia. Jesús ta Cristo koama kuwaruka riro gira. Ni nare malimbuea usepu sandu tisisa. Niatia niatia huyo masapuitua. tiani chi tiwa gaspreña rukiro buskusi mase juyo m a s a p i t o a r e kuinia a kuya buskiro hira tiro tiro le tasinituga ni atina juyo m a s a p i t o a r e baro juyo masa s a p i t o a paritur gaspreña rukiro le piskatwa piskatusu onse ni atiro le k u a m a k u mene bosto yaugama jesure mañoliro toña y o a l i r o hichin sa masiha aiku bosto yauga sane Nia huyo m a s a g a p a r e ñ e r a r k i r o l e Tiene chitioro once ni yitiatiro. Jesure toña y o a l i tohichi masena hayo. Kunota masin hayo. Hano pure gaspari ñera riro hiatikureye. Mi pusere ñi hayo. Tiditare masin hayo. Ni yitia gaspari ñera rkiro t i n a l e Doce yoari mune tiro. m u k a p a l i m u n i t o k i t o r e doce yoari tiro mune. Ni sinito atina toa. tire ta musane ja utu su mai kuju ju ani ja upa ju ta musane thu odu ra le ju re do se ju adu na phari tu re ju ja uchu thu odu hari musa musa ke to boi na hi do hari ni atiro tina re to ani chu thu a tina thu ti atiro le ma jesu boi di rohira sase moise kiro boi na hi ha to kata kwa ma ke moise kiro re dur kuatia jesu totalirore samasiera ha niya tina ka paliñera lo kiro le piani chiwe mo se ni ye tia tiro tiro to tari lo le musama sena che yu le nyu chu joari lo hiro ko amaku wakari lo hera bukari tiro ko amaku nya joina le ti sinia le thuera ra ti pini tare mani masiha tina le thuera parota ko amaku le nyopa yori lo le to dustia le joari lo le to sinia le thiora ko amaku m a k m a n o pule arilla patohi dikachipule Juan masamba juaropu gaspari ñena rirore nekiro paro ñuchi yoariro maniatia. Ahiro Jesús Juan masku waskariro hieraro yure ñuchi yoera boatiro. Niatiro tinare. m e doita ñariro hiatia. Ahipa kitasane b u e d u h a r i mwe. Nia huyo masasaputo atirole. Anitu se atatina tirole k u a b i o k a A yo a Gaspar Iñera liro kiro l e tikoabi olire j e s u tiore. A tioro Gaspar Iñera liro kiro l e boscasi lo tiro re once ni siniture. Masu n o n e kwa m a k u n waroskari dore m a k u n tua harimu. Ni re j e s u s Pitoro, no ahi haritiro. Tiro l e masik m a k u n tua itatiro l e Ni re Gaspar Iñera liro kiro j e s u s re. Tiro re nyetu suremu. Mi pure mumene durukuriro tiro tihaju. Nire Jesús Gaspar Ñera lo ikirore. Pitoro, muere waskuntuaja. Nire Gaspar Ñera lo ikiro. Aniro ta tiro Jesús panoi. Nato kwakatsu, tiro de ñopa yore. Toaño payo chiñino once nire Jesús. No hay na, ñaina que ti yoarire masinchen yoitai arilla papuretai. Gaspar Ñereina tiñe masiera lo seta, tina yoaro sejina, yepuscure masiera. À, あませれいなれ、じぷくれませちんじょいたいたいじ。さのあのませや、ねととまりな、のてませらりれ、ませちんじょいたいたいじ。Ni re Jesús, tú han dicho a Maina ka fariseo kura makinatiro le vamos a ni re. Kaspari ni ra inati nyu masera ro se ta no ano masera ra musaka. Ni ni hare musare. Ni re fariseo kura makina Jesús re. Tiene chữ Jesus ô sẽ nè. Kaspari nhere na tinye masiera ro seta postoka msanoana masiera che msane buri maniaba. Sanoana masina hiha msanini buri buri tina hisinina msamipure. Nire Jesus tina nè.